নমস্কাৰ দৰ্শক সকল লেটেক ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ এটা সাধাৰণ ডকুমেন্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কীয় কথন প্ৰশিক্ষণলৈ স্বাগতম মই এই পদ্ধতিটো Mac OS এক্স অপাৰেটিং চিষ্টেমত ব্যাখ্যা কৰিম একেধৰণৰ পদ্ধতি আন আন অপাৰেটিং চিষ্টেমতো উপলব্ধ যেনে লিনাক্স আৰু উইণ্ড'জ আপোনাৰ বাবে প্ৰথম কামটো হ'ল আপোনাৰ এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰি এটা চ'ৰ্চ ফাইল তৈয়াৰ কৰা মোৰ প্ৰিয় এডিটৰ হৈছে Emacs. মই ফাইলটো hello.tech বুলি নামকৰণ কৰিলো। ফাইলৰ এক্সটেনশ্যন হৈছে tech। যদিও ইয়াৰ বানানটো TEX কিন্তু ইয়াক tech হিচাপে উচ্চাৰণ কৰা হয়। এতিয়া প্ৰথম কামটো হ'ল কোনটো ডকুমেণ্ট ক্লাছৰ প্ৰতি আমি আগ্ৰহী সেইটো লেটেকক জনোৱা। মই তলত কোৱা ধৰণে আৰ্টিকল ক্লাছ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াক সেভ কৰক ইয়াৰ বাহিৰেও কেইবাটাও অন্য ক্লাছ আছে আন প্ৰশিক্ষণত ইয়া কিছুমানৰ সৈতে আমি চিনাকি হম মই ফন্টৰ আকাৰ 12 পইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 11 পইণ্ট আৰু 10 পইণ্টৰ দুটা সৰু আকাৰো লেটেকট জনপ্ৰিয় এতিয়া ডকুমেণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ মই হেল্ল' ৱৰ্ল্ড বুলি টাইপ কৰিম এতিয়া ডকুমেণ্টটো সমাপ্ত কৰোঁ ইয়াক সেভ কৰোঁ বিগিন আৰু এন্ড ডকুমেন্ট কমাণ্ডৰ ভিতৰত যিবোৰ আহে সেইবোৰ ফাইনেল আউটপুটতহে দেখা যাব ইয়াক চ'ৰ্চ ফাইল বুলি কোৱা হয় মই ইয়াক hello.tex বুলি নামকৰণ কৰিলোঁ ইয়াক পিডিএফ লেটেক কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কম্পাইল কৰোঁ আহক আমি ইয়ালৈ আহিলো আৰু পিডিএফ লেটেক hello.tech কমাণ্ডটো দেখা পালো ইয়াক কম্পাইল কৰিবলৈ টেক এক্সটেনশ্যনটো নোহোৱাকৈ আমি পিডিএফ লেটেক হেল্ল' কমাণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত ডিফল্ট এক্সটেনশ্যন টেক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব PDF LaTeX কমান্ডটো LaTeX সোৰ্স ফাইলৰ পৰা PDF ফাইল তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই কমাণ্ডটো চলালে LaTeX কিছুমান লাগতিয়াল তথ্যও দিয়ে এই বাৰ্তাবোৰ আমি ইয়াত দেখাৰ দৰে hello.log নামৰ এটা ফাইলত ষ্টোৰ মানে সঞ্চিত হয় আমি এতিয়ালৈকে তৈয়াৰ কৰা সকলোবোৰ ফাইলতে hello অহাটো লক্ষ্য কৰক এতিয়া আমি hello.pdf ফাইলটো খোলো আহক মোৰ Mac systemot scheme hello.pdf command চলাই এই কামটো কৰো scheme হৈছে Mac OS X বাবে পোৱা এটা বিনামূলীয়া PDF reader কমান্ডটো চলালে scheme hello.pdf ফাইলটো খুলে আহা কৰা ধৰণে ইয়াত মাত্ৰ এটা হাৰি আছে মই ফাইলটো জুম কৰো স্কিমে মুকলি হৈ থকা ফাইলটোৰ লেটেস্ট ভাৰ্চন মানে শেহতীয়া সংস্কৰণটো দেখুৱাই উদাহৰণ স্বৰূপে যদি মই ইয়াত সাল সলনি কৰো ধৰক ইয়াত মই অন্য এটা হেলো ৱৰ্ল্ড বাক্যাংশ যোগ কৰো প্ৰথমতে ইয়াক ছেভ কৰো আৰু তাৰ পিছত কম্পাইল কৰো ইয়াক কৰা যাওক ফাইলটো আপডেট হল ইয়াক মই মুছি পেলাও সেভ কৰো কম্পাইল কৰো এতিয়া এইটো পূৰ্ব অৱস্থালৈ ঘূৰি গল লক্ষ্য কৰক যে ফাইলটো সেভ কৰাৰ পিছত মই সদায় ইয়াক কম্পাইল কৰো প্ৰথমতে সেভ কৰক আৰু তাৰ পিছত কম্পাইল কৰক আপুনি যদি ছেভ নকৰে তেনেহলে আপুনি কৰা হাল সলনিবোৰ কম্পাইল কৰা ৰূপটোত নুসুমাব এই কথন প্ৰশিক্ষণটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ মই এই তিনিখন উইণ্ড' সজাই লৈছিলোঁ ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ আপুনিও ঠিক একেধৰণে সজোৱাৰ দৰকাৰ নাই আৰু মন কৰিব যে আপুনি আপোনাৰ মতে এডিটৰ আৰু পি ডি এফ ৰিডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লেটেক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ মাজেৰে যোৱাটো প্ৰয়োজনীয় চৰ্চ তৈয়াৰ compilation aru PDF file dohon kora. Source file to hal holoni joriote, apunu e pojaburor mazare, juatut, moi, utkhadu. Begin aru end commander mazot, apuni hoitu, aru ketaman text hari, jugdibo bisaribo. আপুনি hello.log ফাইলটো ব্ৰাউজ কৰিব বিচাৰিব পাৰে এটা প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে এই প্ৰশিক্ষণটো মই আগবঢ়াই নিম প্ৰথমতে মই এইটো মচি পেলাম লেটেকৰ উপযোগিতা সম্পৰ্কে কৈ মই আৰম্ভ কৰিম লেটেক হৈছে এটা অতি সুন্দৰ টাইপছেটিং সফটৱেৰ লেটেকৰ জৰিয়তে তৈয়াৰ কৰা ডকুমেণ্টৰ গুণ অতুলনীয় লেটেক বিনামূলীয়া আৰু মুক্ত উৎস ই উইণ্ডজ তথা মেক আৰু লিনাক্সকে ধৰি ইউনিক্স চিষ্টেমসমূহত উপলব্ধ লেটেকত বহুকেইটা বঢ়িয়া বৈশিষ্ট্য আছে যেনে সমীকৰণৰ স্বয়ংক্ৰিয় নাম্বাৰিং চেপ্টাৰ আৰু ছেকশ্যন ফিগাৰ আৰু টেবুল আদি বহুতো গাণিতিক সমীকৰণ থকা ডকুমেণ্ট লেটেকত বৰ সহজভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সলনি কৰিব পৰা ফৰমেটৰ সৈতে তালিকাকৰণ ইয়াত সহজে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি লেটেকে নিজে নিজে ফৰমেটিং সম্পৰ্কত দায়িত্ব লোৱা বাবে লেখকে অন্য দৰকাৰী বিষয় যেনে বিষয়বস্তু চিন্তন ধাৰণাৰ যুক্তিগত বিভাজন আদিত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে লেটেক সম্পৰ্কত আৰু অধিক কথন প্ৰশিক্ষণ আছে লেটেক সম্পৰ্কীয় কম্পাইলেশ্যন কি letter writing report writing mathematical typesetting equations tables and figures bibliography কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু bibliographyৰ ভিতৰ সৰা এই কথন প্ৰশিক্ষণবোৰ চাবলৈ modgalia.org ওয়েবসাইটত চাওক ভাল ফলাফলৰ বাবে প্ৰশিক্ষণবোৰৰ এই কৰ্ম অনুমোদন কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণসমূহ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চ'ৰ্চ ফাইলবোৰো এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব উইণ্ড'জ অপাৰেটিং systemত LaTeX ইনষ্টল কৰা বিষয়ক এটা প্ৰশিক্ষণ আমি যোগ দিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে অন্যান্য বিষয়ক প্ৰশিক্ষণো তাত থাকিব উদাহৰণস্বৰূপে শ্লাইড প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বিমৰ এই প্ৰদৰ্শনটো লেটেক ব্যৱহাৰ কৰি বিমৰ জৰিয়তে তৈয়াৰ কৰা হৈছে কেইটামান পৰামৰ্শ যিমান সম্ভৱ সিমান কথন প্ৰশিক্ষণ চাওক সমান্তৰালভাৱে সেইবোৰ অনুশীলন কৰক এটা কাৰ্যক্ষম লেটেক ফাইলৰ সৈতে আৰম্ভ কৰক এবাৰত এটা সলনি কৰক, save কৰক, compile কৰক আৰু পৰৱৰ্তী সলনি কৰাৰ আগতে নিশ্চিত কৰক যে আপুনি কৰাটোৱে ভালকৈ কাম কৰিছে। কম্পাইলিং কৰাৰ আগতে সোৰ্স ফাইলটো সেভ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লেটেক সম্পৰ্কত বহুতো কিতাপ আছে। আমি দুখন অনুমোদন কৰো। প্ৰথমখন হৈছে লেটেক তৈয়াৰ কৰোতা লেসলি ল্যাম্পৰ্টে লিখা। এই কিতাপখনৰ সুলভ মুলৰ ভাৰতীয় সংস্কৰণো আছে। অগ্ৰণী ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লেটেক কম্পেনিয়ন নামৰ কিতাপখন চাব পাৰে সাধাৰণতে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমখন কিতাপ আৰু ৱেবচাইটৰ সন্ধানেই যথেষ্ট হ'ব পাৰে যি কি নহওক লেটেক সম্পৰ্কীয় সকলোবোৰ বিষয়বস্তুৰ বাবে প্ৰধান ৱেবচাইট হৈছে c10.org এই প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পুঁজিৰ যোগান ধৰিছে national mission on education through I C T launch by M H R D government of ইণ্ডিয়াই এই মিছনৰ ৱেব ঠিকনা হৈছে Sakshat dot A C dot in কথন প্ৰশিক্ষণ হৈছে এই মিছনৰ টক টু টিচাৰ প্ৰকল্প এটা উদ্যম ইয়াৰ সমন্বয় হিচাপে আছে সিডিপ আইআইটি বম্বে cdip.iitb.ac.in সফটৱেৰ উন্নয়ন জনপ্ৰিয়কৰণৰ বাবে কথন প্ৰশিক্ষণ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ মাজত ফচি ডট ইনৰ জৰিয়তে সমন্বয় সাধন কৰা হয় ফসিয়ে free and open source software in science and engineering এডুকেশনক সূচাইছে এই প্ৰকল্পটোলৈ নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অধিক কঠন প্ৰশিক্ষণ আৰু সেইবোৰৰ বিভিন্ন ভাষাৰ অনুবাদৰ বাবে এই সংযোগবোৰ চাওক ইয়াতে আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্ত পৰিছে এই শিক্ষণ সহায়িকা আগবঢ়ালে মৌসম শৰ্মায়ে আৰু এয়া আছিল মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ